Ok, ok. Vent da. Jeg bare lager nye fly på basen. Husk at jeg må sette på sånn wingtool-greier på deg først. Jeg begynner fra venstre, altså. Eller... Ah, ja. Nei. Lilla. Lilla sand, og så gul core. Ok. Lykke til, gutta. Da må jeg bare ikke krasje, da, søren. Ok, jeg er på målet heter Mathias. Å, jeg heter Mathias? <laughs> Mathias var hva farge? Han er oransje. Ah. Ah, on. Ah, I on his tail. Mm. Nei, ikke det krasja med! <laughs> det var meg. Ah! <laughs> Mm. Og jeg flyger litt Altså, shit, så kult dette ser ut. Å, jeg treffer Mathias, men jeg treffer ikke den! Reset den for fett som flest. Åh! Come on! Nye strategier, ser det ut <laughs> som. Sånn. Ja. Altså, jeg kan krasje i den, liksom. Det, det klarer jeg. Oh! Det er like presist. Ah! Kom igjen! Wow. Oh. Den har i dag Kom igjen, gutta! Åh, Du gnister oh, det gnistrer at det Mathias! Åh, ah! Skjønner? <laughs> var Mathias uh, som tok, uh, tok, det i sine egne hender. <laughs> Han tok det i sine egne hender. Jeg, liker å tro at jeg skauter den ned. Altså. Det. Ja, dere skaut meg ned. Og da flyger en bit av <laughs> <laughs> i katta.